最近，周深因为在全球外交官中国文化之夜中献唱歌曲《You Raise Me Up》而被刷爆网络。这次的活动的动静不小，到场的人员都是来自许多国家的外交人员。周深在舞台上代表的不只是他自己，更是代表了国家。《You Raise Me Up》这是一首2002年发布的英文歌曲，国内的听众听过的人应该不算太多，但是这次周深在现场的演唱。 可以说是让这首比较经典的歌曲焕发出了新时代的光芒。这次的演唱除了周深本人，还有童声合唱团。了解周深的听众都知道，周深曾经去过乌克兰音乐学院研修美声，精通多国语言，各种声线可以在演唱的时候无缝衔接，功底非常深厚。这次的演唱。 周深辅以少年音作为搭配，与童声合唱团达成了一种非常默契的声音契合度。再加上他本人的音域就宽广，这次他并没有按照歌曲的原调来唱，而是直接升了四个调，选择在自己舒适的音域内演唱。本身这首歌曲就属于是欧美系比较高雅的歌曲之一，要突出圣洁纯粹这种感觉。这下周深的美声功底可以拿出来了。 主副歌之间的转调声调听起来非常舒服，根本没有生硬的感觉。气息强弱控制的也是恰到好处，在保留自己效果的同时，还要与合唱团达成一致，这里面的难度可想而知。在这次活动中，周深的演唱博得了现场以及网络之前所有听众的好评。这些年来，周深一直是在不断的学习，不断的完善自己。 他用自己的努力告诉大众，他是周深，他可以做到很好，他可以用自己的歌声带给大众比较完美的歌曲演绎。现在的周深已经不是以前那个在网上唱歌的腼腆少年，现在的周深已经不是以前那个在中国好声音舞台上青涩的少年，现在的周深已经成功涅槃，成为了一名可以独当一面的青年歌唱家。 他的努力值得所有喜欢他的听众期待，他的努力对得起所有支持他的听众，他的努力值得站在全球外交官中国文化之夜的舞台上代表国家来演唱歌曲。他就是周深，他就是独一无二的周深。从网上的卡布刀到现在的周深，他经历了太多起起落落，心里的苦涩只有他自己知道。那么就让我们所有喜欢他的听众一起。 在心里面预祝周深可以越来越优秀，登上更大更瞩目的舞台，让这么一位优秀的宝藏歌手焕发出他应有的光芒。